нас нема, там кохаються тіні, ми пішли, ти залишились там, і ніч відбилася ніби на стінах, коли ранок постукав нам Ми пішли крізь небіж до куди, ти вже заспаним містом ранком you just